Tiba-tiba saya tengok di belakang ada seorang pakai baju Melayu. Badan sadu oi. Tiba-tiba habis semua dia main. Main-main meluru kat saya. Dia pegang tangan ni. Dia cium tangan saya. Dia peluk. Peluk-peluk dia teriak atas bau saya. Oh! Dia teriak. Saya kata abang awak teriak macam ni ni. Ustaz, kutubah Ustaz menyentuh hati saya. Saya kata menyentuh macam mana? Ustaz, saya dah tak balik rumah mak dan ayah saya selama 16 tahun. 16 tahun tak balik pasal apa kami bergaduh masalah para faraid harta saya bisik kat telinga dah abang harta boleh cari bang mak ayah tak ada ganti dia lagi teriak saya kata abang balik bang mak ayah tak ada ganti harta boleh cari bang saya nak balik ustaz petang tu tuan-tuan dia balik seminggu lepas tu dia telefon dia balik tuan-tuan dia parking-parking rupanya 16 tahun tak balik mak ni duduk tunggu lama dah siapa tak sayang anak jangan bohong Duk tunggu ya bila takkan mak nak pergi rumah anak. Betul tak? Mak ni ayah ni ada ego juga. Jadi duk tunggu. Hang anak takkanlah aku nak pergi jumpa hang. Hang mai, rupanya tunggu-tunggu anak balik. Dia kata saya duduk dalam kereta. Mak saya tengok-tengok sampai depan laman, mak saya buka pintu lari ni. Bukan nak halau saya. Pi buka pintu saya, tarik tangan saya peluk, lalu bisik kat telinga saya, "Pasal apa hang tak balik?" Dia kata, "Aku dah maaf hang 16 tahun dah." Dia kata ustaz Saya menangis ustaz Menangis ustaz Rupa-rupanya saya tak balik 16 tahun Ayah saya lumpuh ah. Ayah saya tengok saya balik Dia pegang tukar gagal jalan Sampai kat pintu tak boleh bergerak lah Saya meluru ayah Saya pegang tukar saya tak tepi Saya meluru Ayah saya kata Wahai anak aku Aku maahang lah 16 tu. Pasal apa tak balik Tiba-tiba mak saya Mai daripada belakang ni Peluk kami tiga orang Serentak mereka sebut Wahai anakku Aku dah maafkan kamu 16 tahun Dia kata Ustaz Hari yang paling bahagia lah hidup saya Bukan hari pertama saya dapat seorang isteri Hari yang paling bahagia dalam hidup saya Bukan hari pertama saya dapat anak Hari yang paling bahagia dalam hidup saya Bukan hari pertama saya dapat gaji Tapi hari yang paling bahagia dalam hidup saya kepada mak dan ayah saya kata, "Wahai anakku, aku dah maafkan kamu 16 tahun." Ustaz, kutubah ustaz menyentuh hati saya. Ustaz, itulah satu kebahagiaan. Bang, raya ni bang. Siapa ada mak ayah, balik dulu jumpa mak ayah. Cium tangan dia. Bang, minta maaf bang. Ini satu kebahagiaan bagi mak dan ayah.